É, meu nome é Eliseu Guarani Kaiowá, é, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Hoje é 26 dias, é, nossa agenda aqui em Paris, é, na França. Tivemos várias agendas, né? É, coletiva, com coletiva de imprensa e também a gente teve é, uma caminhada até no bancos para a gente entregar os documentos e foi muito importante também. É... Quando a gente saiu do, do, do trem para fora, onde a gente ia fazer o ato, teve aquele chuva de pedras, né? E um trovão duas vezes. Isso é um sinal para nós que nós, eh, como indígenas, estamos acompanhados é, por nossos é, chamar que nós falas, né, é, que o nosso Deus que realmente está junto com nós. E nós, como indígena Guarani, e tantos outros que sabem, conhecem essa espiritualidade, é muito bom isso para nós, porque é, é, fortalece e é, traz um, uma energia muito positiva para nós. E depois disso a gente teve essa caminhada e eu, inclusive, entreguei os documentos é, para representante dos bancos, né? E fazendo também um, um pouco é, o discurso, passando o recado eh, da questão da realidade que os bancos estão financiando é, algumas empresas, algum, algumas outras outras plantação de soja e os demais no Brasil, né? que afeta a nossa vida, afeta a vida do meio ambiente, de todo mundo. Né? Então esse é o recado que a gente eh, passou lá entregando os documentos. À noite, né, aqueles conferências com várias eh, organizações e a gente teve uh, um bom discurso, também várias perguntas para nós. Então a gente é cada vez mais né, é, fortalecendo esse sangue indígena, nenhuma gota a mais, esse recado aqui é, na França e também pelo mundo, onde a gente já vem passando esse recado para vários países. Né? Então, a, daqui a gente vai estar tá prosseguindo a nossa viagem para Londres, né? E nós vamos continuar passando esse recado esse recado que é tão importante para o mundo saberem é, eh, a nossa realidade do Brasil e principalmente defendendo essa nossa vida e o planeta que a qual estamos sendo ameaçados de todos lados, é, atacados de várias formas, eh, os indígenas do Brasil.